Lisandro est un homme antique, d'origine asiatique qui, y anciens antichi comme composé de deux parties, parties, éru, Alexeine, qui veut dire proteggia, et di un Andros, l'homme ». Tandu, Lisandro, est quello qui protège l'homme, et un protettore. Pour radical écrit, rax signifie « cura, In sanscrito sempre Raksa è una collana che protegge, come un guardiano. Da qui viene Alke, Alex, a forza che agisce, l'influenza. E Lisandro più conosciuto che ha un rapporto con il senso di questa parola è Lisandro Maiò, un macedonagno. Un nome di prima trinca, d'utilità generale. Bon, anche se a conto me io conosco Lisandro con, con sua mica stampa protettore, sono so, so uomini 30 e pa nota quantunque è un tipo che ha fatto la storia, metto un decenantadeci che anche qui il senso è bello. E qua pure ti sparta con, con i gente che sono cultitori, ma di no con quelli che sono losci losci.